fanfarrão, Marco, o fanfarrão, dono do canal Mundo Liberal, esse canalzinho que tá aqui que você tá vendo. Aí, você que tá afim de curtir putaria, sexo, swing, ver o que tá rolando nesse, nesse meio todo, você tem que entrar no nosso canal, se inscrever aí, porque você toda semana você vai receber três vídeos. Vamos ter três vídeos. Um na terça-feira, um na quinta-feira e um no domingo, explicando o que está acontecendo no meio do swing. Assim você vai ficar por dentro de tudo, vai ficar sabendo das baladas, vai, vai ficar sabendo dos casais, o que está rolando, vai ter algumas dicas de swing. É muito importante, uma coisa que eu sempre falo no swing. Quanto mais pessoas você conhece, mais gente você vai comer. Então eu sempre falo, vamos comer gente, porque isso é muito legal. É eu é né? vou não deixar, não. Né?